Şah İsmail Xətai Bahar oldu ki, aləm gülşən. Bahar oldu ki, aləm gülşən oldu. Gözün aç gör, cahan nə rövşən oldu. Bəzəndi hər bir ağac bir gül ilə. Ağaclar cümlə gül pirihan oldu. Açıldı yazilər, bitdi çiçəklər gül ilə şol bənövşə süsən oldu. İrişdi vədəsi badi xəzanın və hər su gül həzaran xərman oldu. Mana ol dust bolsa, dust ancaq, nə qəm gər cümlə aləm düşman oldu. Çox əyləndin gələndə, ey xətayi, məyər sana bu yerlər məskan oldu